Welcome to my dog. And now I am going to play the official game of BTS, TXTN and Hypen and official game of Hive Labels and Big Hit Music. Rhythm Hive! It is a rhythm game consists of BT, all BTS, TXT, and N-Hypen clips. ang stand ko talaga, BTS TXT. So, GTA. Um, let's try to play this. Ayan. Hindi tayo. Hindi tayo magandang card. Alam kong may magandang card dito. Oh, card! Ayan, try natin. Try natin. Yeah, yeah, natin yung setting para hindi, hindi masyado makapagbibigay. Bilisan mo naman. Yung Witten Hive, ginawa na ng Hive sa Super Corporation para sa BTS kids din and Hive fans all around the world. It is one of the official BTS games. Yung ibang BTS games na alam natin, di ba? Yung BTS World, yung BTS Universe, yung Puzzle Star BT21. So, ito Let's naman yung official rhythm game ng BTS. TXTN and Hypen. Maganda din to. Parang superstar JYP Nation. Ganda din to. Tingnan ko lang baka maapektuhan yung brightness. Aalo ko dito. Ganda-ganda pa naman ang card ko. Art card. Grabe. Ami! Oo, oh, ako lang ang sa ranking. Sigurado to, number 1 to. Wow, 823,000. Tsak, papasok ako sa ranking nito. Gagi. Pasok na pasok sa mga. 아, 진짜 오. 실력으로 깜짝 놀랐어요. Sigurado na to, MVP na ako. Ayan na. Ayan. Oh, palo. Yes! 2.4 meter po. 함께해서 행복해. Wow! Ooh, plus 60. Okay, sige. See you next week and magpa-publish uli ako ng vlog next week. And kita nyo, ang taas lagi ng score ko. I am the king of games. Sige. Bye-bye!